Ça fait un moment que je me sens plus vraiment libre. J'avais jamais vraiment réfléchi en fait. Je te parle de liberté, mais je te parle pas du stéréotype. Pour moi, faire le tour du monde en moto, c'est pas vraiment la liberté. Tu vois, moi je me sens vraiment libre quand je peux faire quelque chose sans culpabiliser de le faire. J'ai l'habitude de procrastiner. Ça va et ça vient, par période. Ces temps-ci, j'ai l'impression d'être prisonnier de ma passivité. Comment j'en suis arrivé là Faut que je prenne du recul. J'ai l'impression que je m'impose de plus en plus de contraintes. Tu vois, c'est pour ça que je rencontre autant de résistance. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça Pourquoi est-ce que je m'interdis d'écrire, de filmer, de lire, en fait de faire autre chose que du software Depuis quand est-ce que je suis aussi calculateur j'étais quand même vachement plus spontané quand j'étais gamin. En fait, la solution, elle est là. Je dois être plus spontané. Tu te demandes sûrement pourquoi je te raconte ça, hein <laughs> Eh ben en fait, aujourd'hui, j'ai pris une résolution. Je te parle pas du genre de résolution à la con qu'on prend au nouvel an, non. Je te parle du genre de résolution qui change ta vie, en fait. Je m'appelle Léon Brunel, j'ai 24 ans et j'habite Paris. Aujourd'hui, et pour les 12 prochains mois, j'ai décidé de laisser le chaos diriger ma vie.